Causus TV présent. Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Cassos TV pour une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo. C'est un mode, oui je suis super original voyez-vous. Aujourd'hui on va jouer à Mario Solar Shine, le jeu inspiré de Mario Sunshine qui vous fait voir la lumière. ah Pas la lumière pas Ah oui, oncle viande. Oncle viande. Ah, moi, donc oncle, je vais vous présenter la Oh mon dieu, regarde Gokas, c'est l'écran. Oh mon dieu, ce jeu Mario Galaxy Mario Galaxy Mario Galaxy. Regarde le cul de Mario le cul de Mario. Mario. Eh, attends, est-ce qu'on fait A ou B aussi Putain, l'une des boîtes me semble piéger, les gars. A c'est comme... Ah, c'est comme Twitter. B, c'est son... fait son pantalon. <laughs> ouais, on fait C, c'est comme Charlie Boy. On fait son pantin, comme le meilleur perso. Cool. Ah, un Il y, a plusieurs euh, observateurs d'acquête. Franchement. C'est pas, revenir au royaume champignon là. Incroyable, Rosalina dans Mario Sunshine. Bonjour Harmony, tu vas bien c'est vraiment comme le modèle, ils parlent pas en version, ils ont juste pris un, modèle 3D d'harmonie euh, euh, lambda de Mario Galaxy sans animation, et, avec, zéro bouche en train de faire comment elle te parle. Faisons simple Ok sur 10, tu donnes combien harmonie Non mais Blonde sur 10. Blonde sur 10, c'est intéressant. Mais en fait, ah que signifie ce score, mon très cher Ah, rien sur 10. D'accord, Galaxy c'est bien. Tu veux que je me suicide D'accord. Allez hop, go mais non, c'est comme dans Galaxy, là, c'est une Pourquoi ce jeu est fidèle à, Galaxy alors que littéralement le, principal but de ce mode c'est que ce soit un euh, Mario Galaxy avec euh, les physiques de Mario Sunshine. Donc un, un Mario Galaxy en moins bien. Voilà. Non, un Mario Galaxy 2 en très moins bien pour le coup. Ouais, c'est pas faux. Regardez, par un soleil, la lumière Enfin, bonne nuit qui vient d'ailleurs même pas de Mario. D'ailleurs, regardez-moi cette map incroyable, c'est la map qui va te donner envie d'avoir un diamètre. Ah, elle vient ah, pas de Mario 3D Land Non, elle vient de Mario Bros. Ah oui, oui, oui, oui cette map qui va te Oui, mais hein. non, mais c'est le remaster de Mario Land. Oui, il y a, voilà. oui, il y a eu un remaster. Oui, oui. Bah, regardez, c'est littéralement le jeu de base, comme dans Mario Galaxy, mais le jeu tu peux pas te noyer, donc c'est Sauf que tu peux pas, sauf qu'il y a une mauvaise gravité. Aussi. Non, en vrai, là, en, vrai, moi, je, je maîtrise mieux euh, la physique euh, de, de Mario 64. Time change. Oh non. Putain, c'est le Lapierre en mode. Oh, Faux, faut faut faux backgamer. Euh, Ils sont bizarres, ah, ces Non, mais c'est vrai, tu peux pas faire de long saut dans le, dans le, edge de Barrage de Shadow Chain. Parce que c'est vrai que c'est ça. Vous puez la merde est big. Euh... Oh, bah, ça, mais de vie Ah oui, on a, on a notre, on a le mode facile de Mario Galaxy, hein, là. Avec le, le power-up euh, champignon. a des champignons, là. Comment tu dis sauvé par le... C'est Ah, le truc de, euh, de, euh, Hold On... Euh. Oh non, des, des, champignons. Ah putain, 8 vie bon Non, c'est des NPC, c'est des gobelins de Clash of Clans. Des gobelins de, game de, de, façon, pour démonétiser la vidéo, c'est très simple, attends. C'est vrai, euh, C'est vrai, voyez les noirs Voilà, c'est bon, euh... Et maintenant, une blague sur les noirs. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. I can go I fuck you Ces fragments d'étoiles sont délicieux Je suis très mon gros Mais qu'est-ce qu'il raconte Mais toi, là Dis un truc utile Wouah non euh, la caméra par contre s'il vous plaît. C'est la caméra. C'est la caméra d'un jeu I ah Mario. went into the Canada. Ah, ah oui, went into the la, la- caméra qui... Euh, tu peux tourner, tu sais. Bah je tourne ah. Ah, attends, attends, attends. Là, là, ah, ah, c'est déjà mieux là. vraiment un boss Now, hein. Allez, go le vrai joueur de Mario, il doit se... Le, joueur... Le... il va juste de mourir, il va juste de Non, non, il va réussir Attention Il va Mario, là. Il va Mario in time. dans Mario. Euh, je croyais que dans Mario, fallait, fallait jouer comme un bourrin. Ouais, comme un bourrin. Si ça du skill Mais moi, c'est <laughs> ça le truc. Attends, fallait sauter Mais fallait sauter Mais qu'est-ce que. Faut être très. Qu'est-ce que tu fais Par tu essaies de, de, de placer le truc en faisant un wall jump. Ouais, non. <laughs> Allez, saute, saute, saute Non, non. Oh Oh non, caméra S'il te plaît Into the caméra caméra Mais Putain, ce jeu Attention, ouais, ouais, tu avances Vas-y What the Euh, c'est pratique. Ah, ah Mais la caméra est nulle dans ce jeu Mon dieu Richie, je t'avais dit que jeter un coup d'œil aura tête. Non mais doucement, mon vieux T'énerve pas, ça fait ce en depuis une semaine Oh là là là là, Luigi, tu m'en as pas parlé Ne vous inquiétez pas. On va avoir un game over. Non mais le problème c'est cette câble. le... Le mec a dit que c'était en pré-alpha démo juste parce qu'il assumait pas de pas savoir euh, corriger la cam. Allez Goka, allez Goka, tu peux le faire Jusque là ça va. Ouh. Putain non non Goka, tu t'es vraiment pris ça de toute façon, il y en a. De toute façon, tu prends peu de dégâts dans ce niveau. Euh. Oh, oh, oh, c'est vrai que les points de vie, t'en as genre. Attends, euh, ça, se prend 3, points de vie, mais ah oui, attention, ce jeu est, pas fait pour les enfants. Hein. Ah, c'est pas pour les enfants. Ça, c'est pour les adultes. En fait, ce jeu, il est fait pour personne. Euh, il va que vous. boum le monopole Parce que le mec s'est oh. dit qu'il mettre de caméra qui marche. Eh, Coca, saute dans le vide. Non. Ah, Oups. Ah ouais. Regardez, il y a, Nico Cadeau devant nous. Ça, grossophobe. <laughs> C'est vraiment lui. C'est il, il garde mon gros. Littéralement. Comment c'est. Nico Avocado, il peut plus se déplacer. Euh, le je il est en train de parler. Non, non, il Il est sur sa moto là. Comment tu veux que je. GG. Ah, écoutez le son En plus, c'est miniature. Même le jeu, il cringe. Tu vois, t'as mort, gros, gros, tu meurs comme ça Mais quelles étaient les chances Je me demande ça donne quoi Mario Sunshine sur Roblox Oula Oula, Roblox Non, Mario sur la shine Pédo shine Pédo Alors ça, c'est vous démodélisez Franchement, j'ai l'impression que la caméra de Roblox est mieux foutue que celle de ce jeu. Ça, c'est vrai. ça, c'est pas vrai, c'est vrai. c'est une bonne blague. Mais je tiens à dire quand même, les effets spéciaux sont bien faits. Bon, maintenant, essaye d'atteindre ce nuage qui fait, où il y a 3 mètres d'écart. What What What the fuck Bah tu sais, quand euh, moi ou Isaac on insulte deux fois, on est critiqué, par contre quand Charlie insulte 100 fois, ce n'est pas un indice. Non, il y a une différence quand m'insulter de, de petite pute et quand je dis que j'ai des ambitions. Oh Le caca Le caca qui va utiliser des techniques bizarres pour passer le niveau. Putain, il arrive Le caca Le caca Non, toi tu... Mais tu n'oses même pas. C'est une magnifique blague caca On applaudit le caca On adore ça le caca Ouais le caca Faut être scatophique quand même. Non Oh, putain, c'est oh, le genre de technique de vidéo. Y'a pas de longsaut dans ce jeu, pourquoi Y'a pas de non, y'a pas de longsaut. Oui, je sais, mais quand même, ça. Tu get good. Mais quand même, y'a pas de plongeon dans ce jeu. Tu get good, qui a plongeon Non, euh, plongeon, euh, longsaut. Ouais, bah, non, oui C'est une blague C'est une blague Dans quel monde ça touche pas <laughs> Non mais en vrai, Flora Piranha, ah c'est un des meilleurs ennemis de Mario. Alors... Je vous le Curite, il est incroyable. Mascasse Et Ninji aussi. Quoi Je euh, peux pas casser Non, il faut, des lents Attends, dans Mars Sunshine, c'est comme ça que ça marche. Non, il faut... Euh, ouais, mais il faut, il faut plus... Euh... Non, ça marche pas en fait. C'est nul Oh, une balançoire J'adore les balançoires Ouais, surtout quand ils bougent pas. qu'elles sont Quoi? Pourquoi est-ce que c'est pas Mais si, mais mais pas, c'est la physique, t'as fait de la physique. Salut à tous, c'est normal. Let's go je vais écraser le Poké parce que bah je suis raciste. Poké. Ah, il y a des animaux chelous. Poké. Il s'appelle, je crois qu'il s'appelle des... le vrai nom c'est des hamburgers. de... Burger. Regardez, mon dieu, Oh putain, je vais ultra vite. Oh, regardez cette vitesse. Quoi What the fuck Bah, fais le backward. Oui, hein, c'est du ah miel. Ah, oui, c'est du miel. Tu vois, quoi, c'est très simple, c'est la physique. Quand tu marches sur du miel, tu deviens bien euh, plus long qu'un escargot. C'est ça, Moi, moi, quand je mange du miel, je, je, je suis rapide. Encore. Putain, il y, a il y a le truc principal de ce jeu Incroyable Quoi on est en train de jouer à Sunshine et on on a enfin eu le truc principal de Sunshine Putain, c'est... Mais enfin, on peut. Mais enfin, c'est qu'on peut, on faire. Peut jouer à Sunshine Oh là là On peut jouer à Sunshine. C'est qu'on peut faire tous les autres niveaux, mais putain ta mère. Bah, oh, c'est comme dans le problème. Oh non Mais Let's go C'est vraiment comme ça qu'il faut passer en place. Casse à quoi Sois fait, que j'ai tué tuer Je peux pas te tuer Bravo Oh putain, tu as affronté le Elle a évidemment dégueulé. Qu'est-ce qu'on fait en plus mm. D'ailleurs, il fait rien, il t'attaque pas, il a pas de musique. Il la bouche, non Il t'attaque pas, il a pas de musique. Bah c'est un jeu totalement normal. Attends, mais j'accuse sur lui. C'est dégueulasse. Putain, inflation. Il a même pas de musique de eh, boss. On vient de chercher Sonic Inflation. Il a même pas de musique de boss. Mec, c'est Alors fais attention à bien économiser de l'eau quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, dans 20 il euh, plus. Ah oui, c'est vrai que oui. Euh. attends, attends. Qui ouvre la gueule La gueule. Mais attends, bouge, mets-toi devant lui. Non, mais attends. attention. Non, il tape Non, c'est bon, c'est bon, je suis devant Non Non Oh oui, la caméra ah. Non, ah, ah, Canada on y va Quoi ah. Quoi Il y a des tickets de chip Non, mais gros Allez vous faire enculer et c'était la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez plu, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, vous pouvez également vous abonner, activer la cloche. Salut tout le monde on Au revoir On est les Mario Bros, les deux super plombiers On est les Virtuos, les tuyaux et furets Si votre pied est bougé, il faut vite nous contacter Avec Mario et Luigi, satisfaction garantie